Saluton kai bonveno an alia nova episodo. Hodio estas di mancio, kai la pratigo de la lezione i dauras sed glate mi devas diri, kai mi ha decido pratigi video in por subteni la atento capablon de la studento dum la zoom convenoi, ja tio anca estas, mi diru, Chinas esti almeno bona ideo. Kai mi povas publice confessi che mi respondas iese alla demando starigita in eh, la covrilo della lasta numero de monato, ciu mi suferas pro zoom lazzezzo, la respondo estas yes, simple. Bone, nun eh, ni turno nian attenton alla mia cotima medito, restu con ni, cun meditu con ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas daŭrigi la kun meditadon sur la antoparolo de Zamenhof al la traktaĵo Homaranismo 1900 dek tri. Do ni restos je paĝo tri centri dek naŭ, ĉar alia grava aspekto aperas en la paragrafo kiu sekvas tiun kiun, mi lautlegis hiero. Mi antau vidas tre bone, che la malamico de Esperanto usos mian declaration pri homaranismo, kiel batalilon contro Esperanto. Cai mian pure personan principaron, il presentos alla mondo kiel devigan principaron de ciui esperantistoi. Tio esas la causo, por cio mi dum tre longa tempo, havis la intenson autute ne publicigi mian credon, au publicigi gin anonime. Sed, mi forgetis tiun intenson, char mi trovis che tio estus ne pardoninda sen curagezzo. Tamen, por tutte liberigi l'esperantisto in decia suspectebla solidarezzo con miei privatai politicai cae religiai convincoi, mi, dum la oca universala congresso de esperanto, publice formetis de mi cian officialan rolon en la aferoi de Esperanto. Kara ĉiuj. Zamenhof antaŭ vidis la granda en problemo en unigi paralele sian lingvan projekton la ponto lingvon Esperanto kaj la ponto religion homaranismo kaj finfine li decidis mal cascigi abbandonante anonimezzon cae nun oni comprena schia <clears throat> pardon nun oni comprena schia li forgetis sian rolon de maestro chiun li neniam satisfacte dum la oca universala congresso in 1900, dec du, o la lasta, congresso en ciu li officiale gvidis cae estris la esperantum vadon. Do, cion ni povas lerni de, de gi? Oni ne povas forigi <laughs> malamicoin cae attacoin, cae oni devas adapatigi se oni vere credas che la afero Estas pli grava o la personae bagateloi, kiel laumi Zamenhof credis. Dankon pro via atento, gis morgau, cae kiel ciam, antauen, sen fine.